ben er nog niet mee bezig. Daar ben ik toch veel te jong voor? Een goed doel. Een goed doel, omdat ik onze wereld wil helpen verbeteren. Een goed doel, omdat dat nodig is. Een goed doel, omdat ik wil dat mijn idealen blijven voortleven. Een goed doel, omdat ik wil weten wat er met mijn geld gebeurt.